Добрый день. А меня зовут Виктория Залеская. А снимает это видео Дмитрий Залеский. У нас в нашей мастерской появилась новая силиконовая кукла Реборн. Это мальчик с функциями. Пьет из бутылочки и писей. Сейчас я покажу его для будущего покупателя, как он выглядит, что может. У него есть в комплекте такая вот сосочка для мальчиков. Он ее легко может брать в ротик. То есть можно меньше по размеру купить. То есть для детей подходит от 0 до 3 месяцев любая сосочка. А, глазки серого цвета, стеклянные. Реснички приклеенные, обровки прошиты махером. Также волосики тоже из махера. Мягкие, как детский настоящий волос. Сама кукла изготовлена из силикона Экофлекс 30. А это пищевой силикон. Он не опасный. Никакого вреда от него нет. Используется в ортопедии. Сейчас мы разденем малыша. Он такой беленький получился, блондинчик. Достаточно симпатичный. Он тоже сейчас попьет у нас. И пописит. Так, памперс. Чтобы не писал всю постель, мы положим ему памперс. и будем убирать. А еще я хочу показать, как он выглядит сзади. Чуть вы имели представление об этом. Вот такая вот спиночка, ножки. Так. Чтобы открыть ротик, лучше так надавить. дальше он пьет сам. он попил. Теперь и ну, памперс подписан. О, ну, вот и все. Надеюсь, вам понравилась презентация нашего малыша силиконового реберна. Если да, то ставьте лайки. Буду рада видеть вас на моем канале. Всего хорошего.